Naudos gavėjų posistėmis. Kas tai? Juridinių asmenų naudos gavėjų posistėmis arba trumpiau Jangis - tai naujai sukurtas juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos posistėmis, kuriame kaupiami duomenys apie tikruosius juridinių asmenų naudos gavėjus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, visi Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys, išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė, privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslę informaciją apie savo naudos gavėjus ir šią informaciją pateikti į naudos gavėjų posistemį. Duomenys apie kiekvieno juridinio asmens naudos gavėjus užtikrina didesnį skaidrumą ir visuomenės pasitikėjimą, taip pat padeda užkardyti pinigų plovimą ir teroristų finansavimą. Nepateikus duomenų apie naudos gavėjus, juridiniam asmeniu kyla grėsmė negauti paslaugų finansų įstaigose, pavyzdžiui, atsidaryti sąskaitos bankę ar atlikti piniginės operacijos. Duomenis į naudos gavėjų posistemį teikia juridinio asmens vadovas arba kitas įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytas asmuo ar įgaliotas asmuo. Duomenys į naudos gavėjų posistemį teikiami elektroninę formą, prisijungus prie registrų centro savitarnos. Teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas kvalifikuotų elektroninių parašų. Detali informacija, kaip pateikti ir kodėl reikia pateikti, yra patalpinta registrų centro svetainėje. Ten rasite Jangis naudotojo vadovą, bendros informacijos santrauką bei detalius video paaiškinimus. Nelaukite ir duomenis apie naudos gavėjus pateikite jau dabar. Šie duomenys suteiks daugiau skaidrumo ir pasitikėjimo jūsų įmonę ar organizaciją.